La proposta de connexió del tramvia no és un projecte del govern municipal, és un projecte de sentit comú, és un projecte que fa molt de temps que està sobre de la taula, que per qüestions eh, concretes, polítiques, en determinats moments es va deixar de banda, però nosaltres creiem que té sentit en les necessitats de reforç del transport públic, de la interconnexió i intermodalitat que dona amb altres xarxes de transport públic, com pot ser el metro, com poden ser els autobusos, que és complementari a tot això i que, a més a més, és estratègic en relació, com cap altre transport, en relació a la connexió participació de nou eh, ajuntaments de l'àrea metropolitana.